Camarada, un diplomático me pegó. No preocupar, camarada. Voy a hablar con él. Oye, americano, ¿por qué golpear a mi novia? Hey, bro, no me amaran, so cool. Tú golpea a tocar a mi chiquita y va a haber guerra. Easy, bro, easy. We got the time, we got a lot of tanks and planes. Rusia siempre ha sido mejor que los americanos kick your ass twice. No mames, a estos pendejos cómo les gusta jugar a la guerrita fría, cabrón. <laughs> Resulta que por una mamada de un pendejito, ya estamos en guerra fría otra vez. La OTAN, vamos a movilizar tanques, vamos a poner, te mueves y te parto tu madre. Esperemos no entrar en esa época pendeja otra vez, que lo único que hizo fue este, <laughs> viajes a la luna inútiles y este y que a John F. Kennedy se lo llevar la chingada. ¡Ay! No, son rusos. Ah, fries